ಪೈನ್ ಪಡ್ದ ಬಸ್ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ರೋಡಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ದಾಗ ಕೂತವ್ರಲ್ಲೋ ಹಸಿ ಗುಡ್ಡ ಆಗೋಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಸರೇನು ನಿಮ್ಗಳದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಹೆಸರೇನು ನಿಮ್ಮದು ಹಾಂ ಧ್ಯಾನಂದ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಡ್ಡ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಆಟಾಡಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಆಟಾಡಿ ಏಯ್ ಹೋಗ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ರ ಏನು ಕಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಏನು ರೌಂಡ್ಸ ಸರ್ ನಾನು ಚಾನಲ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಹಾಂ ಅದೇನೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಎದುರಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬಂದೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಎದುರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಡಲ್ಲಿ ಆಡೋ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರೋರ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎದುರಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಬಂದೆ ನಾನು 我的兵 ಹುಣಸೂರು ಔಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪೊಲೀಸವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಕೇಳೋಣ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಎಂಥದ್ದು ಅಂತ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಗೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಳಗೆರೆ ಹುಣಸೂರಿಂದ ಔಟ್ ಸಿಟಿ ಔಟ್ ಸಿಟಿ ಹುಣಸೂರಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಳಗೆರೆ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋ ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಯಾವಾಗ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಗೇಟ್ ಜಯ ಜೀರ ನಾಯ್ನಾ ಅದೇ ಅದೇ ಅದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್ ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಗೂಡ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಕು ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ ಇದು ಆನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇದು ಅವರು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಜಿಯೋದು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆನ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ತಡೆಯಲ್ಲ ಪ್ರೈವೇಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಯಾವುದು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗೂಡ್ಸ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸನ್ನ ಅವರು ಹಿಡಿಯಲ್ಲ ಇದು ಅವ್ರದ್ದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇರೋಂಥದ್ದು हास्पिटल हास्पिटल पर्मिशन परमिशन इधर ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲಿನ ಬಂದಿದ್ದು ಸರ್ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಈ ಕಡೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಟು ಬಲೆನಹಳ್ಳಿ ಬಿ ಗುಲಾಬ್ ಖಾನ್ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ ಡಬಲ್ ನೈನ್ ಬಂದಿರ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಟು ಹುಣಸೂರು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿ ಸೆವೆನ್ ಟು ಜೀರೋ ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾಪ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಅವರು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಕೂತು ಅವರು ಈ ಕೂರಕ್ಕೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೂ ಟೀ ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಿಂದೆಲ್ಲ ಟೀ ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಇದ್ದವರು ಕೂತು ಬರೋಂಥ ಗಾಡಿ ಹೋಗೋ ಬರೋಂಥ ಗಾಡಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸನೇ ಅದು ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಹೋಗೋ ಬರೋ ಗಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸನ ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಬಟ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆನೋವು ಕೆಲಸನೇ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸುಖ ಸುಮ್ಮನೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರೋರಿಗೆಲ್ಲ 来个豆。 Uh, ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಆಗಿದೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಏನು ಓಪನ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಲವರು ಈ ಥರ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೇಳುವಾಗ ಸರ್ ಅದು ಸರ್ ಇದು ಸರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅದು ಹಾಳು ಮೂಳು ಅಂತ ಅವರು ಒಂದೊಂದು ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರೋರು ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಂತವ್ರು ಇಂಥವ್ರುಗಳನ್ನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ್ರುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅವ್ರುಗಳು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋಂಥವ್ರು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೆಲಸದವರು ಇದು ಟೈಮು ಆ ಥರದ್ದು ಅದರಿಂದ ಐದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಲಾಗೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಕೂಲಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಏನು ತೊಂದರೆಗಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂಗಡಿ ಓಪನ್ ಹೌದು ನಾವೇ ನೋಡಿದೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು